こに隠れているやつさっさと出てきたらどうだ頑張ります The wheel of fate is turning Rebel action 行くよ が力敵を圧倒殲滅すて迅速のオーストラこの一撃デバイエンブレイシングこの技を使うとこで終わりだ ¡Vamos! school. 你好。